profissional, ela é um encontro, né? Ela é muito importante pra gente, porque é onde a gente consegue sintetizar todo o conhecimento que a gente quer passar pra rede. A reunião regional, ela conecta mais de 400 empresários juniores, então você está colocando 400 pessoas que a gente sabe e entende que são líderes e empreendedores que estão numa jornada de formação e para se tornarem melhores profissionais que são capazes de fato de transformar o Brasil. E a gente está inserindo aqui dentro deles muito conteúdo e estímulo. O Empresa Júnior é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha sobretudo a aplicação prática dos conhecimentos vistos em sala de aula. Então, a empresa júnior né, ela tem o objetivo de levar todo o conhecimento teórico e acadêmico que um universitário recebe para aplicação de projetos, execução de projetos de consultoria. A UFMG Consultoria Júnior é uma empresa júnior na área de gestão da UFMG. A gente está situada na FACE, na Faculdade de Ciências Econômicas, e hoje a gente atua através de sete diferentes portfólios. Então, a gente faz projetos na área de RH, marketing, finanças, estudos de viabilidade econômica, processos, estratégia e valuation, que é quando a gente dá um valor para para uma empresa que está querendo ser vendida, esse tipo de coisa. Os nossos principais clientes são micro e pequenos empresários, mas também trabalhamos com empresa de grande e médio porte. Mas o nosso foco sempre são micro e pequenos empresários. Eu comecei como assessora de pessoas lá na RH Júnior e passei logo no início de 2016 para diretora-presidente. Então eu fiquei como diretora-presidente durante um ano, como assessora de pessoas durante seis meses. O MEG transformou minha vida. Ele me mostrou novos valores, ele me mostrou o que de fato é trabalhar com um propósito, ele me mostrou o que eu, qual é o meu propósito, o que eu busco, e me mostrou que o potencial que a gente tem de trabalhar no coletivo, com colaborativismo, trabalhando pelo desenvolvimento das pessoas, ele é infinitamente maior do que qualquer outro ponto que a gente possa buscar, enfim, trazer no mercado. E o MED foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Tive a oportunidade de viajar para diversos estados, inclusive países diferentes. Trabalhei como embaixador da Brasil Júnior em Bruxelas no ano passado, morando numa casa, morando e trabalhando numa casa com pessoas de sete países diferentes diferentes. Tive a oportunidade de viajar a toda a Europa e tá lançando um dos programas mais inovadores do MED atualmente, que é o Intercâmbio MED, no qual as pessoas, né, os, os empresários juniores, têm a oportunidade de estar tá viajando entre países diferentes. Então a gente tem participantes aí desde os Estados Unidos, Canadá, Tunísia, França, Brasil, Chile, Argentina, trocando né, ideias entre si, o que mostra o quão forte, o quão profunda e o quão grande é a experiência de participar do Movimento Empresa Júnior. Recomendo, assim, muito, muito. Todas as pessoas que tiverem oportunidade, que tiverem EJs nos seus cursos e até aquelas que não não tiverem EJ, se esforcem, tentem participar dos processos seletivos, tentem fundar uma EJ. Essa é uma iniciativa que te traz infinitas conexões, são vivências muito legais, tem vários eventos, você conhece várias pessoas de contextos completamente diferentes de você. Então eu que sou da psicologia, conheci pessoas da engenharia, conheci pessoas das ciências contábeis, conheci pessoas de história, geografia, de vários estados e cidades diferentes. Então é uma riqueza muito grande no, quando a gente fala de network. O que a gente quer formar, né, o nosso propósito como Movimento Empresa Júnior é fazer um Brasil mais empreendedor. É um Brasil mais ético, mais competitivo, mais colaborativo, mais educado. E a gente sabe que a gente só consegue fazer isso formando líderes empreendedores. Então, a gente fala muito que o Movimento Empresa Júnior é uma jornada, onde a gente forma líderes empreendedores, que são pessoas comprometidas e capazes de transformar o Brasil.